Thank you. good morning, anche se direi più buonasera, visto che sono le 6.10, anzi le e mezza circa qui in Italia, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch, it's November 5, 2021 and if... E can believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. Eh, mi sembra proprio il caso di girare la luce perché non si vede nulla. Eh, in Naples 65 Fahrenheit around 18 Celsius. Questo significa che eh, non è proprio quella giornata eh, veramente, veramente, veramente, veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, leggermente più fresca, eh, anzi un po' più fredda. Eh, oggi vado di fretta perché non ce la faccio col tempo, pensavo eh, all'ultima parte, terza e ultima parte, anche se ci saranno poi degli extra, poi spiegherò meglio, la terza e ultima parte la mia trilogia tastiera dedicata al tema della morte, ad Halloween, al tema della morte in relazione alle date 30 ottobre, 29 30 ottobre, 31 ottobre, 2 novembre, poi pensavo al fatto che non ce la faccio forse a fare la serie su, eh, a, a caricare l'undicesimo episodio della nostra serie su Sefradi Once Again, ma leggete la descrizione per più informazioni. Anyway, as it just see from the window, Today we don't, non abbiamo avuto. Purtroppo, come ha visto l'inquadratura, eh, già notte, non, non si può vedere più di tanto, ma le assicuro che non abbiamo avuto Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine. È stato totalmente nuvoloso come in questi giorni, nei giorni scorsi, ed ha anche piovigginato, credo che potrebbe anche piovere più pesantemente, più tardi. Ovviamente le cose possono sempre cambiare a un momento all'altro, ma in questo caso ne dubito totalmente. But as always, we will see said this so from the mythical window with the colored, colored curtain. Eh, I don't know if eh, it's visible there, eh, la tenda. Mm. Ah, the colored curtain and its uh, green corner shooter behind the and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Ev a great day him all the people who follow the channel and the reports and also the haters siete sempre importanti e funzionali eh, anche a eventuali contatti italiani che si iscriveranno poi, così come quelli che già ci sono, un saluto particolare a Patrick, a, eh, a Youssef, a Douglas, ma avete tutti il mio rispetto, il mio rispetto. So, and everyone too.